тихонечко спою эту песню Зачем? Прости меня, но я не могу И тебе приснится целый мир без меня Ну а я буду рядом, пока ты не проснешься если ты вдруг улыбнешься во сне Значит песня живет для тебя, а во мне И ничего нет